ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito bagenzi uyu ni umwanya udasanzwe wo kugira ngo tubandanye dukurikirane ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza imbere y'uko dutangura reka tubanze tuvuge bikenyi mu byerekeye ibiganiro byarangiye mu bisanzwe mu gihugu cy'ibyiza niho tuzoba tuhashikanye no kwizera umwami wacu yesu kirisito kugira ngo tubishike ko kugira ngo tuzoshobore gushika mu gihugu cy'ibyiza bizovana n'ukuntu twaciye mwa runo rugendo abisirayeli bariko barava mu gihugu cya egiputa berekeza muri kanani yo ku isi bategereza kumenya iby'imana bagomba ko byose maze bakabimenya kandi bahejeje kubimenya bagazoca bahabwa uburenganzira bwo kuzoshika mu bwami imana yari yabateguriye muri kanani yo mu ijuru ku bw'ibyo twaciye tubona inzira idasanzwe imana yashiriyeho ishengero ry'ukuri kugira ngo rishobore gucamwo gushyitsa rishyitse muri kanani yo mu ijuru mu gihugu cy'ibyiza twaba twavuze kandi amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu batuye ku isi bifuza kuzobamo twarabonye yuko ishengero ry'ukuri rifise umuzi kumana na cane cyane ryatanguye kwigaragaza muri edeni ahimana yahisemo kurema umuntu maze ikamuremera n'umugore bikwiranye bose ikabashyira muri edeni maze ikavuga ngo babane bayisenga kandi bakora imana yari yababwiye byose yuko bakwiye gukora muri iryo tongo rya edeni twarabonye ukuntu ishengero ry'ukuri ryagiye rica mu bihe bigoye mu gihe cya nowa n'icya roti kugeza aho imana yatoranije aburahamu maze muri aburahamu ikakura urubyaro rukomeye kubwo kwizera kandi urwo rubyaro nibwo rwari gutuma isi yose n'abatuye ku isi yose baronkamwe umugisha mu rubyaro rwa aburahamu uyu munsi natwe turi abo mu rubyaro rwa aburahamu mugenzi ndakubwira uyu munsi kuza kurabira ku majyamba asanzwe yabwiwe aburahamu n'abamukomotse ko kugira ngo uhabwe akise yo kuzokwinjira mu bwami bw'imana mu gihugu cy'ibyiza ibi byagiye kwigaragaza muri ya ntare mu wa yuda niwe yesu yesu amaze kuza yaciye yerekana ishengero ry'ukuri uyu munsi rero turi ko twiga ibihe birindwi yesu kirisito yasize avuze yuko ishengero ry'iwe rizotegereza gucamo imbere y'uko agarukano ku isi yesu amaze kugenda mu ijoro twabonye yuko amaze kugenda mu ijuru yashize ashinze ishengero ryubatswe kuri we nk'uko tubibona mu gitabo cy'abanyefesi igice cya kabiri kandi iryo shengero ryari rigizwe n'intumwa cumi na zibiri kandi ryagiye rikura niryo ryagereranijwe n'igisagara cya efeso cyo muri aziya ntonya twarabonye kandi yuko inyuma y'ishengero rya efeso inyuma y'igihe cya efeso haciye haboneka irindi shengero ryo mwa kino gihe yesu yageranijwe na simuruna kandi nyuma ya simuruna haraje perugamo muri perugamo twarabonye ibyivuka by'ubupapa twongera tubona n'ukuntu ubutware bwabo bashoboye kubworoganiza twarabonye kandi no mu gihe cya tuwatira ukuntu inyigisho n'amanama menshi yari ayobowe na papa maze akaba arimwo n'abandi bakuru bo mu gihande cy'abapagani hamwe no mu gihande cy'abakirisitu bakagenda bakishiriraho inyigisho nyinshi z'ibihimbano ariko zidafise ishingiro kuri bibiliya canke ku mana ariko kandi zifise ishingiro ku bantu bayobowe n'umugwanizi satani uyu munsi mugenzi tugeze mu gihe kidasanzwe igihe turaba sarudi dusenge mwami shimwa ku bw'aya mahirwe uduhaye uyu munsi kugira ngo dushobore kumenya icyo ijambo ryawe rivuga ku byerekeye igihe cy'ishengero rya sarudi iki gihe cy'ishengero rya sarudi hashobora kuba haravutse ibintu gushikana n'uyu munsi akaba ari aribyo turi gukorera ko turagomba kumenya aho ishengero ry'ukuri ryari rihagaze mu gihe cya sarudi kugira ngo nitwamara kumenya aho ishengero ry'ukuri ryari rihagaze igihe cya sarudi tumenye na n'ubu ishengero ry'ukuri ahantu rihagaze kandi twifatanye naryo twitegurire ukugaruka kwawe kwegereje vuba mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen sarudi tubanze duhere ku busobanuro bwa sarudi kugira twumve impamvu na yesu yaciye ahitamwo gukoresha ikino gisagara cya sarudi kugira ngo avuge ishingiro ryo mwa kino gihe sarudi bisobanura ibuye la piyeri fine eh, bisobanura la piyeri fine ni kuvuga ngo ni ibuye baringanije neza ni ibuye baringanije neza niko bisobanura iri shengero rya sarudi ryatanguye mu mwaka w'igihumbi n'amajyana atanu na cumi n'indwi imbere ya yesu kirisito maze riza guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana indwi na mirongo itanu na gatanu yesu kirisito yaramaze kugenda mu ijoro ni kuvuga inyuma ya yesu kirisito umwaka w'amajyana atanu w'igihumbi n'amajyana atanu na cumi n'indwi gushyitsa mu mwaka w'amajyana indwi na mirongo itanu na gatanu yesu yarabaze kugenda mu ijoro hariya mu byashyiriwe yohana igice cya gatatu uhereye ku murongo wa mbere gushika gatandatu niho icigwa cy'uyu munsi kiza kuba cyisunze cyane ariko nk'uko tumaze kumva ubusobanuro bwa sarudi reka tubanze twumve icyo yesu avuga maze duce turaba n'impamvu yesu agereranya rino shengero na kino gisagara cya sarundi kidasanzwe cyari kiringanije neza kiringaniye abantu bo mu gisagara cya sarudi bari bafise bari bafise ubwoko twavuga yuko butandukanye n'ubundi bwoko bari bafise po ruje oranje bari bafise po ruje oranje ni kuvuga ko iyi irase ubu bwoko bw'aba bantu ntabwo bumenyerewe cyane ni kuvuga ngo bari bafise ikindi kintu bari batandukaniye ko n'abandi bantu kandi murumva yuko ubusobanuro bwabyo nabo buvuga ngo ikintu kiringanije neza ni kuvuga ngo ikintu kiri pirifiye ikintu kiri netwaye eh, cyakuwemo utuntu twose tw'uducafu maze kikaba ari ikintu gishobora kuba kiboneka neza kigashimwa n'umuntu wese ashobora kuba akibona ubu ni bwo busobanuro none bibiriya ivuga iki bibiriya mu byashyure yohani igice cya gatatu uhereye ku murongo wa mbere yesu yandika avuga ngo kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'isarudi atufise inkemu ndwi z'imana n'inyenyeri ndwi aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa byawe kuvuga kuri muzima ariko warapfuye <laughs> ibintu birahindutse yesu yavuga ati njyewe inyenyeri indwi hamwe mu ndwi yerekana yuko ari we afise ubushobozi ku mashengero yose yuko ari we agaba kandi ibintu byose biba ku bushobozi bwiwe bwa yesu kirisito aravuga ngo wandikire umumarayika w'ishengero ry'isarudi bavuze umumarayika ni abantu imana yari yatumye mu gihe cya sarudi kugira ngo bashobore kuyihagararira mu ishengero ry'ukuri yesu atanguye avuga ngo wandikire umumarayika w'isarudi ngo wewe uvuga yuko uri muzima abantu bakubona yuko uri muzima ariko yesu aca aravuga ngo ariko njyeho mbona yuko wapfuye bya bindi twari ko turavuga ni nayo mpamvu yesu yagereranije rino shengero na sarudi ikintu kiringanije neza kuko bigaragara yuko yesu kirisito yabona yuko abantu bose babona ikino gisagara cya sarudi cyane abantu bazobona rino shengero bazoribona nk'ikintu gitunganye ariko imbere yesu arafise icyo arigaya reka tugende no muri kahise turabe muri ino myaka y'igihumbi n'amajana atanu na cumi n'indwi gushika mu gihumbi kimwe n'amajyana na mirongo itanu na gatanu ibyahabaye kugira ngo dushobore kuba twobigaragaza ni muri ino myaka nyine aho abashakashatsi abo bitwa eh, abo bitwa aba egisipurateri baba bari ko baragenda maze bari ko baratembera muri oseya oseya atarantike mu ibahari ya Atlantike maze bari ko baragenda bagenda niho baca bahura n'ubundi butaka bushasha butari bumenyerewe neza mu byahishuriwe yohana igice cya cumi na gatatu havuga yuko hari ikindi gikoko kizokomoka ku butaka ahantu hatari abantu benshi nyibuke yuko hatangura muri icyo gice havuga iby'igikoko kizokomoka ahantu hari abantu benshi ni kuvuga ngo mu kiyaga naho akaba hari i iburaya mu butariyano hariya i roma bwari ubwami bw'ubupapa bano ba bano ba egisipurateri bamaze gushika bakabona ubwo butaka baciye bagenda kurondera abandi bantu bo muri b'i buraya kugira ngo bashobore kuza kwibera muri ubwo butaka mu gihe bari bahejeje kuhaverifiya barondere barabe yuko aha hantu hashobora kuba hobaho iki gihe turibuka yuko baje no muri afurika kugira ngo batore abagabo bakomakomeye bagende kubaremisha kugira ngo hashobore kumera neza iki gihe rero mwomenya yuko inyigisho y'ubupapa inyigisho ya ekereziya yari imaze gushingwa icyo gihe yariko ihungabanya ubwigenge bw'abantu harimo ibyo twavuze mu kigwa giherutse inyuma harimo yuko umuntu adashobora kuba barirwa ibyaha atari uko atanze amafaranga harimo yuko umuntu adakizwa kubwo kwizera hacaboneka ba majeteri bavuga ati umuntu akira kubwo kwizera gusa hacatangura kuba icyo bitwa reforme reforme kiraba aha twavuga nkaba ba anabatiste bahavuye bakomoka nk'ababatiste ah, twovuga nka yohana eh, karuve yahavuye ava ko akomoka aba anglikane hamwe n'abandi aha twovuga nka n'abandi bahavuye bakomoka nk'abadivantisite b'umunsi w'indwi hamwe n'ayandi madini iki gihe rero bari i buraya bariko barahangana n'inyigisho zibi zizima aha ntitwokwibagira n'iyindi nyigisho eh, yoba yakomotse kera bariko barashyira imbere na n'ubu amadini amwe amwe yazimiye tuvuga yazimiye kuko nibyo ariko arashyira imbere avuga inyigisho ya imorotate dorame kudapfa k'umushaha iri jambo ryatanguye kuvugwa na satani ubwa mbere na mbere cya gihe yari karahenda ada eva mu itongo rya edeni aho yavuga ngo haba n'intete nimuzopfa satani yagerageje gushyiramo ikiremwa muntu mu bwenge bwacu yuko umuntu adapfa rero iyi nyigisho na yonyine ya murutaterorami ni inyigisho ikomeye ubu iriko yigishwa ku isi ihimiriza abantu yuko badapfa ahubwo bashikira ahantu muri purigatore batunganirizwa bakitegurira kuzoshika mu bwami bw'imana nyamara bikaba atari byo iki gihe hari hariho inyigisho nyinshi z'ubuyobe bibiriya y'ukuri yari yaramaze kunyegezwa maze matete amaze kuyitora akayizana akayigaragariza abantu bagatangura kuyisoma hahavuye haduka umugwi eh, umugwi intwaro y'ubupape yavuye yita izina eh, abaprotesitanti abahakanyi aha haba harimo abantu bakomotse kuri karuve haba hariho abakomotse kuri riteri haba hariho n'abandi maze bano bantu b'abaporotesitanti batangura guhigwa batangura kuronderwa kugira ngo bicwe mariteriteri arafungwa n'abamukurikira bose barafungwa babagirira nabi ba yohana wikirife barabica bagenzi hari ikintu eh, dukwiye gutahura mugabo tuzokibona mu byigwa bizokurikira bimaze kugenda uko baca bafata ingingo yo kuva i buraya bava impande y'ubupapa maze bigire baca bagenda muri amerika bagenda kubakayo ubwami bukomeye abantu bari basigaye i buraya bababonye bababonye yuko ari ikintu kiringanije neza kandi niko bari bari kubera yuko bari barondera ukugororoka kuva ku mana ariko ukugororoka kuva ku muntu bari baguhakanye baca bitwa abaporotesitanti yesu arabaraba aravuga ngo hari icyo ndabagayako baba muvuga yuko muri abagororotsi y'amaraso biri kubera yuko bamaze gushika muri amerika eh, ibyahishuriwe yohana havuga yuko bari bafise amahembe abiri nk'ay'umwaga z'intama bari bafise ihembe rya mbere ibwirizwa shingiro rya mbere bwari uprotesitanti ni kuvuga ngo umuntu wese afise umwidegembyo wo kwemera wo guhitamo nicyo gituma bamaze gushika muri amerika bagumye basoma bibiliya maze uko basoma isezerano rishasha umuntu wese akabura ukuri kwiwe maze yamara kukwabura agaca aguhitamwo hatangura bagiye ari umugumwe mugabo inyuma y'iminsi mikenyi bari bamaze kuvamwo amashengero menshi atagira uko angana ubu ngira ngo hari amashengero do miliyoni y'amashengero amaze kwaduka mu baporotesitanti bari bafise ikindi twovuga bari bafise irindi hembe ryagereranya ubutware y'ibya politike bari bafise kuba ku bwami bagashyiraho abashikiranganzi n'izindi ntwaro maze bakaramya bibiriya irangiza ivuga kandi hariya mu byinshi yohana cumi na gatatu ngo kivuga nk'igisato kivuga nk'igisatyo ni ukuvuga ngo bari bafise ishusho yo kubaha imana ariko kandi bavuga nk'igisato kigobera abantu bose bo ku isi gusenga bya bindi bari bahakanye daniyeli wewe hariya muri daniyeli igice cya kabiri igihe yari karasigurira umwami nebukadinezari by'igishushanyo yari yabonye ageze ku bwami buvanze icyuma n'ibumba ni kuvuga ngo icyuma cyagereranya intwaro y'ubupapa maze ibumba naryo rikagereranya amerika ni kuvuga ngo ibumba rizoza rikora ibiva byose ku cyuma kandi ubwo bwami nibwamara kuba sitare nibwamara kuba bubiri ntibuzokwigera bufatana nk'uko icyuma kidafatana n'ibumba ariko kandi bumwe buzokorera ubundi ubundi nabwo bukorere mu gitutu cy'ubundi uku niko bimeze uko niko byahavuye bigenda mu gihe cya sarudi yesu aca avuga ati ntiwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise ubyitondere wihane nuko rero nutaba amaso nzoza nk'igisuma nawe ntuzomenya igihe nzokuza ariko ufise amazina makenya y'abisarudi batanduje impuzu zabo nibo bazonda bazogendana nanje bambaye impuzu zera kuko bibabereye yesu aravuga ngo naho bimeze uko naho mu baprotestanti harimwo abamaze kuba gitonye ni kuvuga ngo iyo tuvuze abaprotesitanti gito ni ba bandi bisa bahakanyi mugabo batahakanye byose bafise ibindi bintu bacemera yesu aravuga ati muri wewe naho harimo abaporotesitanti gito harimo abisarudi njyewe nemera harimo abisarudi baringanije harimo abisarudi bitegure kuzogenana nanjye mu bwami bw'imana mugenzi ishengero ry'imana ibihe byose ryagiye ricamwo hagiye haboneka umugwi mutonyi imana yemera kandi ufise ukwemera nk'ukwayo iki gihe imana yatanguje ayandi mayerekwa adasanzwe yahishuriye abantu gusoma bibiliya bitonze kugira ngo bamenye iby'ukuri kose kandi bakugendere imana ibiri kiravuga ngaha ibiri ko iravuga ibyerekeye ikimenyetso cyayo ni kuvuga ngo ubwoko bw'abisirayeli bumaze gukurwa mu gihugu cya egiputa buriko bwerekeza bugenda mu gihugu cy'i kanani imana yihutiye kubaha ahantu kugira ngo bamenye iby'ikimenyetso cyayo iki nacyo cyari cy'isabato cyatekereza gutandukanya abanyamahanga hamwe n'ubwoko bwayo budasanzwe hari abantu bakunda kwitiranya ibintu bakavuga ngo ikimenyetso ngo cy'igikoko ngo ni sisa susani sisa oya mu byahishijwe yohana cumi na gatatu havuga yuko igitigiri amajana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu ntabwo ari ikimenyetso cy'igikoko cyangwa cy'ubutware bw'isi ahubwo ni igitigiri cy'ubutware bw'isi iki gitigiri kigenda cyigaragaza mu bintu byinshi bakora hari mu ishapo umwungere mukuru w'iroma yambaye iyo bitwa vikariyusifiri deyi ni kuvuga ngo ni inyuguti zo mu kiratini ariko kandi ubishyize muri shifure arabe ibi biharuro dusanzwe dukoresha aribyo byanakoreshejwe hariya mu byahishuwe yohana usanga amajyana atandatu na mirongo itandatu birimo mbere za korona virusi hamwe n'ibindi byose uzosanga kino gitigiri ibintu byose bikomoka ku bademokarate cyane bikomoka i roma kwa papa uzosanga birimo kino gitigiri amajyana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu ntabwo ari mu buryo bwigaragaza kubera yuko bivuga ngo uba ufise ubwenge ntamenya icyo giharuro ni kuvuga ngo ntabwo ari igiharuro gipfa kumenywa n'ibirofa byose cyane abantu badafise ubwenge ariko gitegereza kumenya n'umuntu afise ubwenge hari ikintu bagenzi shaka yuko uyu munsi turangiriza ko kwa kino cigwa bibiriya hari ijambo yavuze yuko buno butware buzovuga nk'ikiyoka mwiyumvire namwe ubu butware bwaje ari ubutware bw'abaprotesitanti maze ari ubutware bw'abaprotesitanti hategerezwa kwama hatwaga umuprotesitanti nyine maze bagakomezaho rya tegeko rikomeye ridasanzwe ryo gushyigikira ubuprotesitanti bwabo no guhakana inyigisho mbi y'ikinyoma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hari hariho umugabo witwa Tommy uyu mugabo witwa Tommy yari umunyamerika w'umuangirikani yariko arondera guhuza amadini y'abaprotestanti kugira ngo ayahuze n'ubupapa maze batangure gukorana na ekereziya gatolika kugira ngo twese tube umwe nk'amashengeramwe iki ni ikimenyetso gikomeye cyerekana yuko isi iri kiterayegereza kubera yuko bategerezwa kubanza kongera kwiyunga kugira ngo bakorere hamwe maze barondere kurondera akamwe gatonya k'akatsiko tuzibona mu byigwa bizokurikira ubundi buhanuzi bwari bwaravuzwe buvugwa yuko ngo yesu ati nukaho muzobonera cya kizira cy'ubuyobe cyambaye ubugesera gihagaze ahantu hera usoma n'iyubare ibi nabyo tubibona ukuntu mu buryo bukomeye ukuntu eh, papa francis abifashijemo na obama bagiye muri isirayeri ku musozi wera bagenda kuhagura itongo ubu bariko barubaka bariko barubaka ahantu ku buryo papa buzova iroma bukagenda gukorera hehe bukagenda gukorera muri isirayeli ku musozi wera ibintu byinshi biri ko byerekana yuko leta zunze ubumwe za amerika ziriko zitegurira kuvuga nk'igisato gutangaza amatangazo akomeye igihe obama agiye kuva ku butegetsi bwiwe yari ategura yuko itegeko ryo gushingirana abagabo ku bagabo n'abagore ku bagabo riba itegeko rikomeye kandi rikurikizwa ku isi mu ntumbero yo gukomeza ubwigenge bwa muntu nk'uko itegeko ryitwa shingiro ry'amerika ritanga uburenganzira ku byerekeye ukwemera ku bwigenge imana imaze kubona icyo gihe wome ngo birashyushye yabaye nk'ubihagarika twababwira yuko igihe igihe obama yari ari ku butegetsi joe biden uheruka gutorwa nka perezida wa kandi akaba yaramaze gutangura amabanga yiwe yari cegera ciwe imibonano myinshi yafata obama imuhuza na papa francisco ibi byaba bivuye ku cegera ciwe cyabimusunikira ko nawe akaba ari joe biden w'umukatolika umukristo arikomveke cyane kandi yibonanira na papa bagenzi nobabwira yuko amerika yamaze kuba igikoresho gikomeye cya satani na cyane cyane umuhari cyangwa umugambwe w'abademokarate uwo joe biden na obama basanzwe ba barimo mbere n'ibihangange cyane mu by'imiziki by'abaririmbyi bo muri amerika basanzwe bari muri uwo muhari w'abademokarate abademokarate basanzwe ari abantu babishikira ku gisato kuri satani abo nibo acamo kugira ngo ashobore gushitsa imigambi yiwe yose hano ku isi uyu munsi bari kwiyunga bari kwiyunga kugira ngo batangure noneho gutangaza amategeko avuye iroma kwa papa nk'uko bibiriya ibyerekana nk'uko twamaze kubibona nta yandi mategeko yashyizweho atari uko atari uko hashyirwaho cyangwa hakezwa ikimenyetso cy'igikoko ikimenyetso cya satani nacyo akaba ari ku munsi wa mbere w'iminsi irindwi dimanshi mu papa francisco aheruka gusohora vuba yavuze yuko impamvu abantu dusenga nitwumvigwe impamvu abantu dusenga ntitwumvigwe ni kubera yuko tuteza cyane eh, tuteza umunsi wa mbere w'iminsi indwi wahariwe gusenga ni kuvuga ngo mu byifuzo byiwe yifuza yuko dimanshi yezwa ukaba umunsi w'ikiruhuko abantu bose bo ku isi bakazobana bakazoba ariwo eh, baruhuka amerika nayo izoca ibyemeza kandi turabye koraborasiyo barimwo birerekana yuko amerika yiteguriye gutangaza no kuvuga nk'ikiyoka mu gihe rero tumenya inkomoko y'abanyamerika iyo yavuye nk'uko duherereye kubyumva duca twumva yuko n'ibibi byarabaye n'ibindi nabyo nyine bizoba ariko kandi twebwe dutegereza guca turaba icyo abakirisitu bukuriwe mwa kino gihe bari barimo igihe cya kera cya sarudi bakomeje kuba ibuye riri ko riraringanizwa bakomeje gusoma ubutumwa bwiza bakomeje gupfukama basenga imana barondera amahinduka akomeye mugenzi ni igihe cyanjye ni igihe cyawe cyo gufata ingingo cyo kuba muri uyu muhari w'amasigarira abantu biteguriye ku ko ikimenyetso cy'imana abantu bari gusesangura muri bibiliya kugira ngo bamenye aho igihe kigeze mu gihe twiga aba bantu iri shingiro mu gihe cy'isarudi dukwiye kwiyumvira ngo mbega uyu munsi imana irandaba ikabona yuko shimye mu bantu bo mwa kino gihe cy'iwacu bibiri ivuga ngo ariko hariho abandi b'isarudi hariho umugwi mutonyi w'abantu b'isarudi imana yesu yarabye arashima mbega umutima wanjye yesu arawuraba agashima mbega umutima wawe yesu arawuraba agashima n'igihe cyawe cyo kwizera yesu gumugira nyambere muri byose mugenzi nagenda kubwire yuko turi mu gihe cy'imperuka yesu kirisita agiye kuza vuba kandi bidatinze azobaje kugira ngo atandukanye urwafu n'ururo yesu ururo azogwimbirira mu kigega ariko kandi ugwafu cyangwa umuguruka azowuturira mugenzi icyaha ntikizokwamaho yesu Kristo vuba kuza kurimbura icyaha kandi icyaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye kubiko bwacu umunyabyaha yanze kubireka niwe wenyine azoshana n'icyaha aciwe ariko abagororotsi bagenzi bazohabwa igihugu umviriza nkubwire bazohabwa igihugu gihore ari icyaha ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakirirwe bazoba bahashika mwashikanywe no kwizera umwami wacu yesu Kristo bagenzi mpakira ijambo ry'imana mu gihe mwumviriza ijambo ridasanzwe riduhamagarira kumenya iby'iki gihe aho bigeze mu gihe twumviriza ijambo ridasanzwe riduhamagarira guhinduka no kuba umugwi udasanzwe yesu yoshima kuba yesu yoshima umutima wawe kuba yesu yoshima umutima wanjye arifuza no gushima n'umutima wa mugenzi wawe nk'uko nanjye nabikoze nkakora parataje kugira ngo iri jambo rigushitswe ko nawe ushobora gufasha mwa kino gikorwa dukorera imana ugakora parataje cyangwa ukayidantifiyamwo abagenzi bawe kugira ngo bashobore nabo kumenya iby'ubutumwa bwiza budasanzwe ikindi nacyo ushobora gukora jembe kuri iyi piblikasiyo kugira ngo ushobore kwerekana yuko wafashijwe n'ikiganiro ikindi nacyo ufise ikibazo cyangwa ikindi kintu duterera ushobora guca ubyandika muri komanteri ntiwibagire gukora abone kugira ngo n'ikindi kiganiro nawe kizokurikira kizoshobore guca kigushikira kugira ngo uzoshobore kuraba ukuntu eh, ano mashingiro yagiye atondekeshwa mbere kugeza n'igihe uyu munsi duhagaze mushobore kukimenya maze nawe wijije abe ari wisuzuma ubone aho ukwiriye guhagarara kubera yuko igihe cyo kuza ku mwami wacu yesu kigeze